Basi bwana, nimeoa mwanamke wa miaka 19 nimeika ndani. Wakati huo kuna dada mmoja pale jirani ah, ni mwenye nyumba wa rafiki yangu. Mimi nikienda anaambia eh, kuti, mimi nakupenda sana. Kama mimi nakupenda nioe kama nitakuoa, ila wewe unaume mimi mwanamume na mtu mmoja au mkiswa zawadi na 20 naweza nikamtimua muda wote. Mimi nafanya masiara mm. Siku ile bwana nimeenda pale, rafiki yangu kapika mkewe kapika ugali na kisamvu ndio napenda tunakula. Yeye kanisikia katoka chumbani kwake na bwana yake yupo kaita mchuzi wa samaki. Na mimi napenda samaki kuliko nyama. Basi tukawa tunakula pale ni tiangaliege ndizi kaleta tunakula matunda maji huu tunakunywa pale katoka kwenye friji. Bwana yake yupo ni mvulana mdogo. Mimi nikamwambia kumbe, baadaye nikampigia simu, kumbe mwanamume wako yupo, unataka unigombanishe. Mimi namtimua. Asubuhi yake rafiki yangu ananiambia kamtolea nguo zake zote. Kasema kwenda mimi na mtu wangu atakanioe. Toka unanizibia riziki bwana kaondoka. Kama mwanaume alikuwa anaishi kwa mwanamke. Eh, kwenye nyumba ya ulisi. Mm. Mimi nikasema mama, mimi yule mama nilikuwa namtania. Oh, bwana wewe. Na wakati huo rafiki yangu aliniambia yule mama mchawi sana. Mama yupi? Huyo huyo ni mtania. Mm. Kuna mambo pale aliyafanya mtaani mpaka serikali za mtaa wanamjua mama mchawi. Mambo gani? Yule mama sasa hapo baadaye tutapasahau. Ngoja twende hapo hapo hapo utaniuliza. Mm. Umesikia bwana? Mm. Basi rafiki yangu mimi si nimeoa. Mm mke wangu pa kwenda kucheza si pale kwa rafiki yangu, sababu naye ana mke mm. kaenda pale. Sasa yule dada yule mwenye nyumba katoka, kamkuta yule msichana na umu mapigo. Unajua mtu akiolewa mm. huyu mm. nani huyu mke kuti mm. mimi ananiita kuti kuti ha, ah, kuti kaoa ana siku kama tano hivi ndio kamleta hapa Dar es Salaam, alikuwa kijijini. Kuti huyu yani pale anashindwa kusema kuti huyu mimi nimemfukuza mwanamume wangu ili anioe, mm. ndio kaenda kuoa ndio ah nambo karudi akarudi ndani, hakutoka hmm. mpaka mm. mke wangu karudi. mm -hmm. Kuja mke wangu akafika kunambia, bwana, mimi nimeenda kucheza kule, lakini nimeshangaa mama mmoja akatoka ndani. Alipofika pale akauliza huyu nani, akaambia mke wa Kuti. mm. Alishangaa sana, akapatikana na huzuni sana, akaondoka ndani kwake, hakutoka. Uh, huyo mke wako kumuita mama ina maana ni mkubwa mkubwa. Eh, hey, ni mama tu mimi dada. Yaani kama mimi mwenyewe namuita dada yule. Kwanza mm. siwezi kulala naye hata siku moja. Umeelewa? Mm. Mimi pale mke wangu sikutaka nimhadisie. Mm. Nikanyamaza kimya. Tumekaa kaa, tumekaa kaa, tumekaa kaa, tumekaa kaa. He? Mimi na mke wangu zinatokea sababu hata zisiokuwa na kichwa wala miguu. Mm. Ndio zikaje hizo za kuchukia watoto? Ah ah, huyo mwingine sasa ndio huyo mdogo, na ukana miezi mitano tu. Mm. Mke wangu ananiambia bwana, mwezi huu natakiwa nikafagilie. Ngambia hiyo mila ipo hata kwetu. Mm. Sasa pikipiki ile moja itaita elfu hamsini na ile itaita elfu hamsini laki moja na mimi ya kwangu mwenyewe ninaendesha nitakupa hamsini laki moja na nusu ili uende, kwa sababu tangia nimekuoa kule nyumbani hujaenda ununue vitu ili ufike kule wakupokee. Sema sawa. Asi tukakaa kaa mke wangu pale, nikafanikisha yale, Mungu akajalia akasafiri. Mm. Alipoondoka kaka kama wiki, alafu akanipigia simu, bwana, mimi naongeza wiki nyingine, poa, cheza. Mimi nipo huku, nipo ndani, nasikia simu inaita mm. Galia namba ngeni, halo, eh, habari mzuri, mambo poa, za kwako salama, Habiba ya jambo, yani anamtaja mke wangu mm. jina lake mm. Nikasema mimi kwanza sikwambia jambo, kwa sababu wewe mpaka unamjua mke wangu jina, ungeniambia mke wa jambo, au sio? Lakini unaniambia Habiba ya jambo, ina maana unamfahamu sana mke wangu. Wewe nani? mm. Ah, ah. naomba uniambie tu Nikamwambia mimi siwezi kukwambia kwa sababu mimi nilikuwa mfuska. Nimeacha ufuska, nimeoa. Na mke wangu ana wasiwasi na mimi kwamba ni mfuska, kwa hiyo tuko katika kupelelezana. Simu yangu wanakaa naye mke wangu. Kwa hiyo anapopokea simu kama hii ya mwanamke, ujue hapa angekuwepo ingekuwa matatizo makubwa. Ungeniletea matatizo kwenye maisha yetu ndani ya ndoa. Niambie wewe nani? Ah, ah niambie tu Habiba haja. Bwana tulipelekana, tulipelekana. Karibu mara kumi au kumi na tano namuuliza. Nikamwambia chana na mimi mkubwa unataka kunigombanisha? Ah. Nikakata simu. Nakata simu inapigwa simu na namba nyingine. Halo, eh, habari? Nzuri anaongea mwanaume. Mbona unakuwa na matusi sana? Nimekutukana faza? Huyo mama ulikuwa unaongea naye unamjua? Kama simjui, nimemtukana kwa sababu moja hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini namuuliza hataki kusema. Asema huyu ni mama mkwe wako. Fransa. Hebu fikiria kwanza haya mazungumzo kama ulikuwepo hapo. Yeye ananisalimia namuuliza wewe nani? Silitakiwa niambie mimi mama mkwe wako nakaa Yombo. Isipokuwa bado hatujaanza kufahamiana. Mimi ingenitoka heshima, ningemwamkia mama shikamoo. Baadaye angefuata mengine au sivyo? Lakini sasa tunabishana hataki kujitambulisha. Yeye maana yake ilikuwa nini? Au alikuwa ananichunguza kwa lipi? Alafu kama ni wa kunichunguza angefanya hivyo ni shemeji yangu, sio mama mkwe labda shemeji yako akisema bwana, mimi nilikuwa nakutest tu nikujua wewe mfusko au vipi, mimi ningefurahi, lakini yeye mama ana maana gani? Basi nakwambia kutoka pale, wewe bwana una matusi, nikamwambia nenda zako na wewe bwana, kisha niusi tena. Basi bwana nakwambia eh, kama nenda zako usinichefue nawe, kumbe una uelewa. Basi bwana yule mama akaanza kuwapigia simu wa familia yote, kanitukana kanitukana kanitukana kanitukana eh, bwana, kila nkikaa napigiwa simu naelezwa hilo, kila nkikaa napigiwa simu eh, siku ile ile na msitoke mke wangu huyo karudi. Kumbe habari yana yale, yeye kisha mana gari, wanapigiwa simu wale watu wote, yuko njiani anakuja. Fika pale yake kanikuta nje nikamuao, kambeba mke na mpende kupita kiasi mpaka ndani na, na, na eh, bwana niache nipunzike, fungua feni, na fungua feni, na nampenda hatari. Sasa anambia kaninulie maziwa, nikaenda mnunulia maziwa, kaweka pale, kaanywa, kamtengea, nikamtengea, nikanunua juice, tukakuja tunaongea vipi mama, kama mambo mazuri, nikatoa hela kwenye draw, mwanisha. umeona hela tangia umeondoka. Mimi ngwambia, ukiondoka hela zinazidi, mimi mwenyewe napata hela, situmii, tunafurahi wenyewe. Anachukua na hesabu na sasa mimi nimejichanganya, kaanza kumhadisia bwana, eh, hapa bwana, imetokea mama kapiga simu, nilikuwa simjui, nikamuuliza wewe nani, hataki kujibu, nikamtukana baba naye tunaongea tukatukanana, ananiambia Habiba, jambo mama anakaa Piombo Huyu oh, mama naye mbona mzushi? Mama si tumekaa wote kule kaondoka jana. Mbona wengine wanatafuta matatizo? Kwa namba yake wewe una? Kama namba yake M76 sio alotumia, namba alotumia hii. Oh. Kianguka kaa chini kalia, kalia. Kumbe meseji zinamwingia. Mimi nimetoka nje nimeenda kutafuta mboga, kumbe meseji anatumiwa. Huyo sio mwanamume, sio kuishi naye. Na ukimaliza wiki hapo, si hatuna lazi na wewe. Wazazi wake wanamtumia Kianguka wangu ananiambia, mama nikwambie kitu, mimi eh? nakupenda, lakini tena basi ushakuwa mwisho wa maisha yetu mimi na wewe. Kwani ni wazazi wahitaji niishi na wewe? Hebu angalia hizi meseji. Ah, sasa meseji hizi wanatuma kwa sababu gani? Hivi mimi na wao jamani, mwenye kosa nani? <clears throat> Mbona mimi sina kosa? Mtu anapokusalimia wewe nani, unataja tu mimi mama yako au baba yako, heshima inaendelea. Umeona? Sasa mpaka mtu hataki, alafu wachunguzi wanaambia mimi, wewe tuachane, mke wangu, mimi nimekuoa mahali laki saba eh? nimepunguziwa laki, nimekuoa laki sita hata hatujakaa muda mrefu, tuachane. Hivi mimi nitapata sifa gani? Ah, basi ndio hivyo, mimi sina tena budi ya kuishi na wewe. Kila nikienda kazini usiku nikirudi asubuhi mkaangu kajilamia, hana mazungumzo mazuri, chakula hali. Hmm. Nikapeleka taarifa kwa babangu mdogo nikamwelezea, kanambia anakuja, akaja baba mdogo. Akaongea na mama, yani mkwe wake yule mkwe wangu ongea naye, mwanamke bado. Yaani kaongea na mwanamke wako au na mama mkwe? Yaani anaongea na mke wangu kwanza msikilize. Alafu tukatoka tukaenda huko kijijini kwao mimi na babangu. hmm. Tukaongea. Bwana eh, sisi tumeona yeye mwenyewe ndo anakataa kuishi na mume, sio sisi. Sisi mbona tumepata taarifa ya meseji, tumesoma kwamba hizi meseji mmeziandika nyinyi, mmeziona hizi zimetoka huku mm. Sasa mtasemaje? Yaani utaka kuachika yeye, mnasema ukiishi na mwanamume hiyo sisi hatuna lazi na wewe. Ina maana ni nyinyi wazazi. Sasa nyinyi mnataka kuachanisha, kawaida watoto wagombane au wapishane vilugha, sisi tuje kuwasawazisha. Leo hii nyinyi mnasema watoto waachane, jamani. Mm. Babangu akanambia tuondoke, tuondoke. Akanambia bwana, pale hakuna mke, kwa sababu matatizo yanatokea kwa wazazi. Kwa hiyo mimi sina la kuzungumza, siwezi kuambia mpe talaka, mimi nitakuwa namkufuru Mwenyezi Mungu. Baba akaondoka zake, mimi nikarudi Dar es Salaam. Mimi sijachelewa, nilipofika huko nikamwita mdogo wangu nikamwelezea baba, mimi mwanamke bado nampenda, lakini nampa talaka sababu kanywa sumu, nikapata kesi, mimi mengi yananikuta. Sawa, kampa talaka mbele ya mdogo wangu, kaja nikampeleke kwao, kawaulize mwenyewe, niko na sasa ana mimba yeye anamwambia hataki kusema, akaondoka naye mpaka kwao, kenda kaambia, mwangalieni kama ana mimba tupewe taarifa. Umeona? Sawa, akawakabidhi, mdogo wangu akarudi. Baada ya wiki mbili tukapata taarifa mwanamke ana mimba. Sawa, basi tukakaa, mwanamke kajifungua. Sasa basi mimi nimejuaje kama nimerogwa? Ndio maana nimemwacha yule mwanamke Yule mama ambaye nilikwambia namtania mm. alikuja pale kijiweni kwetu, ndio stendi. Huyu mwingine tena watatu naye ulilogwa vile hey. Eh. Huyu wa miaka 19 eh, hey. Ndio nisikilize nikupe habari yake. Yaani mhm. mimi mm -hmm. Yule mama kaja pale stendi, kuti ujambo? Ngambia si jambo. Mm. Mzima mzima, ushaoa bado? Sijaoa bado. Yule mwanamke simesikia umemwacha, ngambia ndio anataka kuendelea na mazungumzo. Hapa kuna mteja amekuja, kwa hiyo mimi siwezi kuendelea na mazungumzo na yeye, lazima nimsikilize mteja wa bodaboda. Mm. Naongea naye au ah, unanizalau eh? Hey, we zalau hivyo hivyo, jiulize, nilikukomesha mimi wewe. Hey, leo hii unanisahau, basi utapata mengine makubwa zaidi ya hayo mimi mbeba abiria naondoka, ninarudi wenzangu ananambia, bwana, yule mama kaongea mengi. Vipi? Anasema wewe ulimwahidi yule utamuoa, ukumuoa umeenda kuoa, chukimwali unacho? Anakwambia yeye sio mwanamke, yeye mwanamme, amekukomesha wewe hmm? <laughs> mimi ndio eh? Nakumbuka kumbe mimi naachana na mke wangu pasipokuwa na sababu, na wakwe zangu nagombana nao, kumbe yeye kanifanyia mabaya huyu mama, umenielewa? Mm. Nikasema da, alhamdulillah, sawa, usilolijua sasa na sikuagiza, nimeyajua basi, poa. Basi mimi nilipotoka pale nikakaa nikajiuliza, mwanamke ndo nishamwacha. Mm. Nikajiuliza, ngoja siku nimfate, Nikapita mambo poa, iko gengeni, njoo njoo ule matunda. Nikaenda akanipa ndizi ndio nakula. Kuti, sikiza nikwambie, unajua Kuti, mimi umenikosea sana yeye mm. sasa mm. mimi nakusaidia mimi mwenzio nishaolewa. Yule mwanamume ninomtimua kwa sababu yako wewe, na wewe ukafanya ushenzi ukaenda kuoa. Nimeumia sana kwenye moyo, mengi nimekufanyia mabaya. Wewe mimi unaniona mwanamke, mimi ni mwanaume, ila wewe unaniona mimi mwanamke. Kumbuka wewe uliniahidi mimi utanioa, hukunioa, ukaenda ukaoa kimwali, umekaa nacho waulize Tandale wananijua mi mwanaume sio mwanamke. Eh, mwambieni kijana mwenzenu. mi nikapakia abiria nyumbani nikaenda. Niliporudi ndo vijana zangu wananiambia, bwana yule mama kaongea mengi mengi. Yepi ndo ananiambia, wewe ulimwahidi utamuoa au kumuoa, umeenda kwa kimwali kijijini, umekaa nacho alivyokukomesha. Ah, saa mimi ndo nikakanga na ngoja niende. Nikapita akaniona. Kuti mambo safi, sababu ananipenda yeye ndo wa kwanza kuniita. Njoo ule matunda akanipa ndizi nikawa nakula. Oh, kuti nikwambie kitu, niambie maendeleo yako. Kwamba bwana mimi demu kimtongoza anachukua muda kweli. yani karibu hata mwezi ndo nampata. afu anakula hela pengine laki tano. Sikiliza nikwambie kuti. Mimi nilikasirika sana ulivyokuwa umeniahidi kunioa, afu kunioa kaenda kuoa mwali. Wakati huo mimi nishamtimua bwanangu kwa sababu yako. Sasa mimi nakuelekeza nenda kule kwa watoto wako. Unakwendaga kijijini. Waulize tu huwa anafikiaga wapi? Watoto wako kwanza. Eh, ndo hako anakoishi Mm. Sawa, basi mimi nikatoka hapa nikaenda zangu kule, nikawauliza wanangu, akaniambia baba, kuna bibi mchawi kweli, lakini sisi tunashalama ndo tunapomkuta, lakini hapa huyo bibi watu wote tunamuogopa. Ah, twende kwenda, nikamkuta mjukuu, nikamsalimia, eh, baba Nasibu, ananijua kumbe kama unanijua eh, unapojaga shule tunakuona nzee, una, walimu wananunulia askilimu, sisi tunaona tunacheka. Ah, eh, walimu wanakupenda sana wewe, eh, ukijaga nzee wanafurahi. Tunajua tunakula askilimu mpaka wanafunzi, naweza ngatoa elfu Haya, kamwite bibi, akaenda kumuita Kaja ndani nikamwelezea. Kama mwenzio bwana, sasa hivi mambo yangu yamekuwa sio mazuri. Hela sipati. Kutafuta kwangu natafuta sana kipato kidogo. Alafu mwanamke nikiwa na shida naye, namhangaikia kwa muda mrefu. Hata kula hela huyo akinambia nipe hamsini nampa arobaini nampa zitafika hata laki sita nikalala naye mara moja au mara mbili sijui na tatizo gani <laughs> ha, mambo hayo haya hela unaye kaambia naye Bei gani? thelathini kaambia hapa nimekuja na ishirini alete kampa ishirini. Yule bibi bitaba, nilipofika pale, ina maana yeye habari zote alikuwa nazo mm. kwa sababu yeye ndio mtunzi, kama ni nyimbo alitunga yeye mm. na maana tatizo langu mimi na yule dada, ugomvi wetu, yule dada alitoka akenda kwa yule bibi akamwelezea mimi kuna mtu alikuwa anajifanya anataka kunioa, alafu siku ya siku akaamua kwenda kuoa, kwa hiyo mimi kaniacha. Umenielewa? Mm. Kwa hiyo bibi, nifanyie hivi na hivi na hivi ili achane na mkewe aweze kuelekea upande wangu, ndio kilichofanyika. Kwa hiyo bibi kazi ile akaifanya. Kwa hiyo majibu yatapatikana vipi? Ndio mimi nimekwenda na maana nimepeleka majibu. Kwa hiyo bibi akaona da, hey, kumbe ile kazi niliyofanya imetiki. Umeelewa? Na maana huyu kweli kaachana na mkewe. Umeelewa? Yaani kabla sijamwambia, alivyoniona wewe ndo fulani eh, nimetumwa na fulani na moja mbili tatu akaona sawa. Je, yeah, unazo hela nikushughulikie? Mm. Bana mimi hela naye lakini shilingi elfu ishirini tu naye, sasa ndapodai kumi ndio akaanza kunitengeneza madawa. Tengeneza mm. madawa tengeneza madawa pale akanipa zingine ngaudi nazo nyumbani nikajitibia tibia kiasi nafuu lakini sina unafuu kama vile nilivyokuwa mm. eh, lakini najua kabisa yote ni matatizo nimeyapata kwa ajili ya wanawake Mm. Eh, kwa hiyo nawaambia vijana wenzangu wote au binadamu wenzangu waweza wanaume wenzangu wawe makini, mambo ya umalaya yana namna au yana sababu. Sasa kama hivyo, unaona mimi masiala tu yameniletea matatizo. Mama namwambia nitakuoa, yeye alikuwa anategemea kweli? lakini sikuwa na nia, mimi siwezi kumwoa mtu ambaye amenizidi umri. Amkuwahi kufanya chochote ah, mpaka afukuze. Ya, hata yani yeye kilichokuwa kinafuata labda akishanisikia nimeingia mle kwa rafiki yangu mm. na yeye anakuja mm. unakula nini? Kama mchimeji yangu hapa kapika ugali na kisamvu, ungekuwa na samaki, yeye nitakununulia samaki, na kweli kununua samaki analeta tunakula pale na yule shemeji wote watatu. Mm. Kwa hiyo mimi sikuwa na mpango na yani sishtuki kwa mtu ambaye alonizidi umri, mm. lakini yeye ile alikuwa alijui, mimi nilikuwa kwenye masiala. Eh, mwenzangu alikuwa naona kama ni kweli, basi nimepata matatizo pasipokuwa na sababu, yani utani umeniletea matatizo. Mm. Kwa hiyo leo hii nimejifunza mengi. Sihitaji utani. Hata juzi kuna dada mmoja wameahidi atanifanyia mabaya. Mm. Lakini nimeombea yafanye. Mimi nilikuwa nimekaa hivi, habari yako safi, mambo poa, shikamoo baba maraba. Kwa nini unaenda uchi? hapo ndio limekuwa mm. dada sina masiala naye ngamba naenda uchi vipi wewe umliua sio kuvaa bukta nikamwambiaje hii bukta hii ni pants imepita magoti huko mm. wewe unaambia mimi nimekaa uchi kwanza sitaki mazoea na kuomba ushike adabu yako. Sina masiala naye na sihitaji mazoea. Kwa nini unaniletea mazoea? Mimi nimevaa pants imevuka magoti na mimi na kauchi mbele za watu, nimemnawa kweli kweli kwa kukataa mazoea, kwa sababu nimejifunza kutokana na makosa. Utani mara ya kwanza kusema mtu nitamuoma na kilichotokea sasa huyu leo ananianza hapa mbele ya hadhara ya watu, anaambia mimi nimekaa uchi. Kwa nini unatembea uchi mtu mzima? Nikamwambia kwanza kitendo cha kunambia mtu mzima umenivunjia heshima. Sisi kwetu Wazaramo mtu mzima ina maana hajatahiriwa. Sasa mimi unaponiambia mtu mzima ujue umenivunjia heshima. Nimempa maneno makali sana. Baadaye kuna kijana mmoja anasema dada yule anajua cha kukufanyia. Nikamwambia hawezi hata nifanyie nini. Mm. Kipi nisichokijua kwenye umri huu? Anaongea tu kama maigizo kujifurahisha nafsi yake yani unaposema mtu mzima hajakatwa, yupo mzima. Sisi wote wanaume tuliotahiriwa sio watu wazima. Mm. Ni watu wa? Watu wenye heshima na tahadhima. Sawa, mimi nimekumbuka kitu kimoja kwenye mazungumzo yako kuanzia mwanzo. Ulisema ulipata kinga nyingi sana sana. Zile, zile kinga zile zilikuwa zinafanya kazi? Zile kinga zinafanya kazi mm. Isipokuwa nikwambie kitu kimoja mm. Mtu anapolihitaji lake mm umenielewa mm. na yeye anamuomba Mungu kama ulivyoenda kama nilivyoenda kumuomba Mungu mimi Mwenyezi mm. Mungu nakuomba unijalie hizi niondolee nuksi nzidishie baraka yoyote atakayenitokea kuniletea baya lisinipate mm. umenielewa mm. mimi nimeomba kwa Mwenyezi Mungu mm. na yeye naye anaenda kunitendea mimi baya mm. anaomba kwa Mwenyezi Mungu Bwana Mwenyezi Mungu nakuomba subhana wa taala wewe ndio muumba mbingu na ardhi wewe ndio umetuzaa umetuumba na utatumbua na kuomba mimi leo inamfanyia bwana kondo mwalimu au bwana kutikavu kuanguka si ajabu, apatikane na madharuba, apatikane na misukosuko, mitikisiko ya kimaisha, aondokane na pesa, aondokane na upendo kwa wanadamu wote, asiwe na mwanamke. Mwanamke ampatie shida sana kumpata, pesa zake zipite kama mfereji tu wa maji. Umeona, na kuomba Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu naye habagui, kwa sababu sisi wote ni wake. Mimi nimeomba na yeye naye anaomba, kwa hiyo pale inategemea, atampa yeye, atanipa mimi. Mm. basi yeye naona alikuwa ananipa mimi na naye anampa, ndio maana mimi kamenipata. Kwa hiyo kila aliyeumbwa na binadamu lazima awe na shida yake, amuombe Mungu mm. na Mungu amchukii mtu yeyote, anampa mm. yaani unavyosikia mtu mwizi anapotoka kwenda kuiba, naye anaomba Mungu mm. na wewe nyumbani kwako unasema ah, mimi nafunga mlango wangu naomba Mungu wezi wasije. Kwa hiyo kila mtu anamuomba Mungu. Sasa inategemea Mwenyezi Mungu pale atakayemjalia naye. Ila kuna kuna kauli moja uliongea ukasema, kitu kibaya ukipewa hakiingii mdomoni Ehe. Kwa mfano wazee walivyokuwa wanatuambia mm. kwa mfano mimi hapa mm. kuna baadhi ya vitu vingi nimekula mm. mdomoni. Sasa wewe labda kuna kwa mfano kuna katabia fulani mimi pengine nimeweka energy yangu hapa nimekunywa nimeiacha hapa nimeenda zangu uani. Mm. Na wenda uani wewe labda kuna kitu umenitilia kibaya. Mm cha aina gani cha kichawi? Kwa mfano labda cha cha kichawi. Mm. Umenielewa? Ili nikija nikinywa mm nipate ugonjwa labda kifua kikuu mm. TB yani mm. umekiingiza mwili chapo mimi bila kuona mimi naweza nikatoka kule nikifika hapa ukashangaa ile energy mimi nikaiacha hata nsinywe mm. tukafanya mazungumzo pengine nikaagiza nyingine mpaka wewe ulioniwekea kitu mle ukasema bwana energy yako si hapa sema <laughs> sikuiona basi tena nishaagiza nyingine wewe sasa katika kichwa chako ukajiuliza ah, jamana ndoto nini mm. umenielewa eh? mm. na pengine pale pale ukashangaa we mwenyewe unapita ukaikwaa ikamwagika mm. pengine yani ukaikwaa kabla mie sijafika mm. niko kule huwa ninakuja wewe unategemea nitakuja kunywa mimi basi wewe pengine papa katika kuangaika kwako ukashangaa ukaikwaa ile ikamwagika kama kama hayo yote yanawezekana imeshindikana nini kwa wewe hizo kinga ulizoweka juu ya utajiri wako na mali zako zisikulinde mpaka mambo mengine yakaingilia na ukashuka ehe sasa ndio maana nikakwambia vipi wewe ukimwomba mungu atakupa tatu nami atanipa mbili mm. pengine waliokuwa wanaomba kwa mwenyezi mungu waniue mm. lakini mwenyezi mungu anasema hata mtafanikiwa hili moja la kumrudisha mali zake ziondoke. Huyu mwanamke wa tatu huyu umemwoa mwaka gani? Mimi huyu najua nimemwoa mwaka gani? Mm. Kama 2015. Mmeachana mwaka gani? 2015 hiyo, eh, kwa sababu nimekaa naye miezi mitatu tu, mitano tu. Mwaka huo nilomwoa ndo mwaka huo nimemwacha. Ulienda kushughulikia masuala yako baada ya muda gani baada ya kuachana naye? Masuala yapi? hayo maswala ya kwamba kugundua kwanza ulikuwa umelogwa mm. lakini ukaenda sasa ili ku, kutaka msaada huko ulikosema ah, yani nimemwacha muda mrefu na mimi baada ya kugundua kwa muda mwingine mm. kwa hiyo nimekwenda muda mwingine tena wakati huo tena yeye kishaolewa mm. na kwa bahati nzuri huko alikokwenda kazaa mtoto mm. uh, nilichukua muda mrefu mimi kugundua hayo mm. sio kipindi kile kile namwacha leo ni jua ah, ya ah, siku ya jua, kwa sababu kama kipindi kile kile ningegundua, ningekuwa na uwezo hata kwenda kurudiana naye mm. lakini sasa nimegundua muda mwingine ameshaolewa mm. ameshazaa mtoto, alafu Mwenyezi Mungu amejalia jamaa aliyemwoa ni swala tano ustazi mm. basi tena hata mkusema mategemea kusema labda atakosana kesho kesho kutwa nionane naye ni vigumu. Kwa hiyo mimi tena nimeshukuru, isipokuwa tu nafuatilia mtoto wangu basi, lakini hata kama nitasema ninampenda, ninampenda mke wa mtu wa mm. Uh, na wenyewe familia wanasifia, wanasema ah, mume aliomuoa tunashukuru, mtoto wako analelewa kama wa kwake huyo bwana mm. uh, Sawa, kutokana na yote uliyopitia safari yako kimaisha, kuanzia mwanzo unazaliwa mpaka leo hii ambapo tumekutana tunazungumza, kitu kikubwa ambacho ume, umekigundua ambacho maisha yako yamekufundisha, walimwengu wamekufundisha na historia imekufundisha ni kitu gani? Mimi nasema kwanza nimejifunza kutokana na makosa mm. Nilikuwa kwanza napenda kujiona mimi ndio mimi mm. Yaani kujiona mimi mwamba mm. Kwani ningekuwa sikujiona mwamba hata hizo pesa zangu zingepotea mm. Kwa sababu mimi niko na baba yangu, kwa nini nilivyorudi na pesa zile siende kuweka kwa baba na tulikuwa jirani mm. Lakini nikasema mimi nakaa nazo, atakuja nani? Na mimi najua kupigana. Kwa hiyo nasema nimejifunza kwamba ni, ni, ni mheshimu mkubwa na mdogo mm mm. umenielewa bwana mm. na nijue kuna leo kuna kesho mm. umenielewa kwa sababu mimi nilikuwa najiona mimi ndio mimi kumbe kuna watu hasa kama hivyo watu wametumia mbinu wamenifilisi umeona nimerudishwa nyuma kwa staili zingine za kiuchawi kwa hiyo tunasema kwamba dunia imenifunza nimejirekebisha mm. kwamba nitamheshimu mkubwa na mdogo na pia ninaomba msaada yoyote atakayejaliwa, mtu wa serikali, mtu wa kawaida, hata wewe bwana, pengine uko nafasi yako nzuri mwenyewe una magari, hata ile akaunti yangu ukijua, ukisema bwana elfu kumi na tano ishirini namtumia bwana Kutikavu, akamtafuta ustazi amwombee dua, pia nasema mtashukuru. Unafikiria sasa hivi kama ungepata mtaji ungefanya biashara gani? Ah, sasa hivi mimi bwana, kama ningepata mtaji hmm. ilikuwa narudia biashara yangu ya mkaa. Mm. Uh, kwa sababu gani hapa nimeona zile sehemu walikuwa wanajifanya wanaiweza ile biashara baada ya kuacha mimi wote wameblow. Alafu nimewaona akili ya biashara imekuwa ndogo. Mm. Yaani kama ningekuwa na pesa mimi kwa sababu nina akili na nina njia za kufanya ile biashara. Mm. Uh, mimi nasema hata mikopo ingekuwa inatoka hasa tu milioni 4 milioni tano unapewa pasipokuwa na mikakati mizito. Mm. Mimi ningeingia ili mradi niweze kufungua biashara yangu. Yaani sina biashara ninafikiria kama mkaa kwa sasa hivi historia yako imegusa watu wengi. Pengine kuna mtu atakwazika, kuna mtu mwingine atafurahia. Unawaambia nini wote kwa ujumla? Mimi nasema atakayekwazika afikirie sana kajikwaza vipi, lakini historia itawafurahisha watu wengi, na mtu kwanza aifikirie sana. Akipeleka haraka haraka ataona kama vile imemkwaza mm. Eh, ila aifikirie sana kwa makini, ataona kwamba hii inatufundisha watu wote kwamba tuwe na heshima na tuijue dunia kuna kuzaliwa, kuna kufa, kuna kupata na kukosa. Ndio maana jina langu mimi ukalisikia kutikavu, kuanguka si ajabu. Ina maana mimi nimekubali matokeo. Sasa wewe umebaki kwenye kuanguka si ajabu, kwa nini kusiwe kwenye kuanguka kuna kuinuka tena? Ah, unajua bwana, kwenye kupata na kukosa, kama ukikosa sema nimekosa. Mm. Usiseme nitapata. Ah, ah sema bwana mimi sasa hivi nimekosa kwa sababu nyakati zina tofauti. Mm. Wakati uliopita nilikuwa nazo. Mm. Sasa hivi mimi nasema sina. Mm. Siwezi kusema ah nitakuwa nazo. Hapana, huo wakati ujao. Sawa, kwa mujibu wa imani yako umezungumza swala la kufanya ibada ulivyoshauriwa na bado hujaanza mpaka leo hii, msimamo wako umekaaje? Kwa sababu ni ajabu, sijawahi kusikia wala kuona mtu kuzaliwa hadi kufika umri wako hajawahi kuingia katika sehemu yake ya ibada. Au ulikuwa ukiingia katika ibada za Kikristo? Hapana, sijawahi kuingia. Wewe hujawahi kuingia nyumba yoyote ya ibada? Kabisa, yani msikiti mimi ninauona kama vile kanisa, kanisa na naliona kama vile miaka miaka na miaka hamsini na tatu tangu umezaliwa hujawahi? Sijawahi tena hivyo. Mwenyezi Mungu nasema anijalie sana, mpaka siku hizi ninakuwa nafikira kila ninavyoona vitabu vya Qur'ani ninatamani ninunue. Mm. Nadhani hapa kuna jambo nilikwambia, ninapoona msiba unapita, tunapokaa utaona gari imebeba maiti. Basi wenzangu wanazungumza sijui si la la, ah, basi mimi ninajisikiaje kwenye nafsi yangu? Mm. Yaani roho inaniuma, sijui kusema vile, na hii yote kukaa tofauti na mambo ya kwenye msikiti. E, ningekuwa karibu na ibada ningekuwa najua, lakini sasa hivi nina mpango wa kununua vitabu na uende madrasa eh, nende msikitini kama hivyo azana inalia na mimi niko hapa na swali mm. eh, ili nijifunze mengi, pengine na mimi naweza nikasamehewa alikuta. Sawa sawa, mimi nikushukuru na nikupongeze kwa kushare historia yako hii, kwa sababu watu wengi wana historia kali tu, lakini huwa hawaongei wanakufa na yakwao moyoni, unawashauri kitu gani? Ah, mimi nilikuwa napenda sana mtu ujiweke wazi, kwa sababu unapojiweka wazi, huenda unaweza ukapata msaada kwa mfano kama mimi nimesurvive sana, lakini mpaka sasa hivi macho yangu yamekuwa na kiza, nashindwa kuelewa. Mimi sio kuendesha bodaboda, lakini ndio yale kama ningekuwa mwanamuziki na mwanamuziki mmoja aliimba nyimbo, anasema sipeti kuwa siwezi kuanguka, nimepata pa kuegemea. Umri wangu miaka 53 sio kuendesha bodaboda. Lakini sasa ninaendesha kwa sababu sasa sipoendesha nitaendesha nini nipate kula? Au nitafanya kazi gani? Lakini ninaendesha kwa sababu najua nikipata 2000 3000 Nitakula lakini nasema chochote nitakachokipata, kama nitapata kazi, nitapata kazi za ulinzi, hata kama wakisema sijui, labda ukimwangalia huyu bwana akiwa anafanya shughuli zake, wewe unafagia hapa nje, utapewa hela. Mimi bwana, wewe ukiziona shughuli hizo niletee. Sawa sawa, mimi nikushukuru sana. Eh bwana, asante sana. Mwenyezi Mungu akujalie nawe katika mzunguko wa kazi, na kama utakuwa na wadhifa wote, basi cheo chako kipande, najua kikipanda unaweza ukanikumbuka bwana Kutikavu. Nitamtafuta hata namba yake ya simu, kamuona, nikamchukulia hata eneji akanywa. Amen. Na wewe pia Mwenyezi Mungu akurudishe katika kiwango alichokuwa amekuweka na hata zaidi katika hiki kipindi ambacho mambo yako yalikuwa hayajaenda sawa, basi akurejeshee mpaka vilivyopotea. Ah, amina Bwana.